নমস্কাৰ বন্ধুসকল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পাই নেটৱৰ্ক আৰু বি নেটৱৰ্কৰ কিছু নতুন আপডেট আচলতে দুয়োটাৰে আপডেট বেলেগ বেলেগকৈ আনিব লাগিছিলে কিন্তু সময় সকলোৰে বাবে মূল্যৱান চ' আপোনাৰ দুবাৰ দুবাৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ সময় নাই ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা কথা যিসকলে পাই নেটৱৰ্কৰ মাইনিং কৰি আছে সেইসকলৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টে বি নেটৱৰ্কৰো মাইনিং কৰি আছে চ' মই দুয়োটা আপডেট একলগ কৰি পেলালোঁ তেন্তে দেৰি নকৰি নতুন আপডেটকেইটাৰ বিষয়ে জানি লওঁ বলক প্ৰথম নিউজটো হৈছে টুইটাৰত ফলোৱাৰৰ সংখ্যা অনুযায়ী পাই নেটৱৰ্ক ন নম্বৰ স্থানত ৰেংক কৰিছে যিটো পাই নেটৱৰ্কৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা অকল পাই নেটৱৰ্ক বুলিয়েই নহয় যিকোনো নতুন ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি কইনৰ বাবে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা অৰ্থাৎ ফলোৱাৰ গোটোৱাটো ইমান সহজ নহয় কিন্তু পাই নেটৱৰ্কে এইটো আমাক কৰি দেখুৱালে চ' আহি থকা দিনবিলাকত পাই নেটৱৰ্কৰ দ্বাৰা আমাৰ সপোনবিলাক কেনেদৰে পূৰণ হয়গৈ সেইটো আমাৰ এতিয়া ভাবিয়ে ভাল লগা হ'বলৈ ধৰিছে আপোনালোকে যদিহে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মাৰ্কেটৰ বিষয়ে অকণমান হ'লেও জানে তেন্তে আপোনালোকে দেখি আচৰিত হৈ যাব পাই নেটৱৰ্কে কোনকেইটা কইনছক অতিক্ৰম কৰি এই ন নম্বৰ স্থান প্ৰাপ্ত কৰিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এ ডি এ অৰ্থাৎ কাৰ্ডানো আৰু মেট্ৰিক কইনকো পিছ পেলাই থৈ গৈছে পাই নেটৱৰ্কে মাৰ্কেট কেপৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এই দুইটা কইন্সে আপোনালোকে দেখা পাব পাঁচ হেজাৰ ক্ৰিপ্ট' কইন্সৰ ভিতৰত টপ টুৱেণ্টি ভিতৰতে এই দুইটা কইন আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াৰে এ ডি এ অৰ্থাৎ কাৰ্ডানকটো আপোনালোকে টপ ফাইভতে পোৱাৰ চান্স বেছি থাকে যিসকলে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মাৰ্কেটৰ বিষয়ে অকণমান হ'লেও জানে সেইসকলে এ ডি আৰু মেট্ৰিক কেনেকুৱা কিমান ডাঙৰ প্ৰজেক্ট সেইটো আচলতে তেওঁলোকেহে অনুমান কৰিব পাৰিব চ' এই নাইনথ ৰেংকিংটো পাই নেটৱৰ্কৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হয় আৰু ইয়াত আৰু আমি বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ ব'লক এতিয়া আমি বি নেটৱৰ্কৰ আপডেটকেইটাৰ বিষয়ে জানি লওঁ আৰু যিসকলে বি নেটৱৰ্কৰ মাইনিং এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলতে বি নেটৱৰ্কৰ মাইনিং কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় তাৰ সম্বন্ধত এটা ভিডিঅ' দি থোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টো চায়ো বি নেটৱৰ্কৰ মাইনিং আৰম্ভ কৰিব পাৰিব সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো আমি এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তাত গৈ ক্লিক কৰিও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আৰু ইয়াত এটা আমি বি নেটৱৰ্কৰ ইনভিটেশ্যন ক'ড দি দিছোঁ এইটো প্ৰয়োগ কৰিলে আপোনালোকে কেইটামান বি কইন ফ্ৰীকৈ পাব সম্পূৰ্ণ একো নকৰাকৈ বি নেটৱৰ্কৰ নতুন আপডেট দুটা আহিছে আপোনালোকে এই বি মাইনিং এপটো অ'পেন কৰি পিনে তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব বি নেটৱৰ্কো ৱেব থ্ৰী পইণ্ট আৰু ডাও অৰ্থাৎ ডিচেণ্টেলাইজ অট'নমাছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এই বস্তু দুটাৰ ওপৰত পূৰা গুৰুত্ব দিছে এই দুয়োটা নতুন টেকন'লজিক লগত লৈ গোটেই কামবিলাক কৰি গৈছে বি নেটৱৰ্কো ইয়াৰে যদি এই ডাও অৰ্থাৎ ডিচেণ্টেলাইজ অট'নমাছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিষয়ে কোনোবাই ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি দিব একদম সহজ ভাষাত সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ৱেব থ্ৰী পইণ্ট এই সম্পৰ্কত সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ একদম সহজ ভাষাত এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে দি থোৱা আছে যদিহে আপোনালোকৰ কোনোবাই বুজি পোৱা নাই ৱেব থ্ৰী পইণ্ট কি তেন্তে এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বুজিব পাৰিব ৱেব থ্ৰী পইণ্ট আচলতে হয়নো কি আৰু বি নেটৱৰ্কৰ ছেকেণ্ড আপডেটটো হৈছে তেওঁলোকে বি নেটৱৰ্কৰ মাইনিং এপটোৰ নতুন ভাৰ্চন এটা লৈ আহিছে এইটো one point seven point five version হ'ব ইয়াত নতুনকৈ কি কি সংযোজন হৈছে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ ইয়াত পইণ্ট ৱাইজ লিখিয়ে দিছে চ' আপোনালোকে যদিহে আপডেট কৰা নাই এতিয়ালৈকে কৰি ল'ব ময়ো কৰা নাই কৰি ল'মগৈ মুঠৰ ওপৰত আমি মাইনিং কৰি থকা এই কইনবিলাকে আমাৰ ব্যক্তিগত যিবিলাক সপোন আছে সেইবিলাক সোনকালে পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে চ' আমি এই মাজৰ সময়খিনিত ধৈৰ্য ধৰি মাইনিং কৰি থকাটোহে মেইন কথা আৰু বন্ধুসকল এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ আপোনালোকক আহিবলগীয়া ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই এনেকুৱা এটা কইনৰ মাইনিং প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম যিটো কইন ৱৰ্ল্ডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সেঞ্জবিলাকত ইতিমধ্যেই লিষ্টেড হৈ আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে মাইনিং কৰিয়েই চেল কৰিব পাৰিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক সময়মতে পাই থাকিবলৈ যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব কাৰণ কিয়নো এনেধৰণৰ নতুন আৰ্ণিং তথ্যবিলাক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আমি আগৰ পৰা তেন্তে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'টোত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় আই অসম